паштет куриный. Рецепт почти классический, но продолан в полиамидной оболочке, а это значит, что его удобно накладывать. Посмотрите, как консистенция. Он легко обмажется на хлеб. Его удобно хранить. раз в холодильнике все, не сереет. Но один маленький минус. Он мало хранится. Потому что, черт подери, он очень вкусный. Это отличная закуска и отличный завтрак. Как делается, смотрим. Yeah. Música you y a u